M. Sex on the beach, sex on the beach, sex on the beach, sex on the beach, beach, beach, sex on the beach, lady. Sex on the beach. Sex on the beach, sex on the beach, sex on the beach, sex on the beach, sex beach, bitch, bitch, sex on the beach, lady. beach, sex on the beach, beach, beach, sex on the beach. Lady, sex on the beach, sex on the beach, beach, beach, sex on the beach. Lady, Henry, Blackwood. Tu baby resta qui che facciamo sex on the beach Sono già le tre di notte Chi cazzo se ne fotte Bevi sto cocktail È troppo ma troppo forte Tu baby resta qui che facciamo sex on the beach Guarda che non ti sento, questo tempo passa troppo troppo rilento Parto sempre da zero, con queste tipe sono mezzo sincero señorita, signorita, tu eres muy bonita, bonita, signorita, signorita, tu eres muy bonita, bonita, signorita, señorita. Sex on the beach, sex on the beach, sex on the beach, sex on the beach, beach, beach, sex on the beach, lady. Uh-huh. Sex on the beach, sex on the beach. bitch, sex on the bitch, bitch, bitch, sex on the bitch, lady. Sex on the beach, sex on the beach, sex on the beach, beach, beach, sex on the beach. Signorita. Sex on the beach, sex on the beach, beach, beach. Festa in hotel, 4 stelle motel Amore con te Facciamo un party party con i passi Musica palla, alziamo in casa Rimbomba la stanza 4 di notte, fonda notte Dopo tutto quell'alco mi rialzo Ubriaco marcio, torno indietro nel tempo Quando avevo proprio zero Sex on the beach, sex on the beach, sex on the beach, sex on the beach Sucks in the bitch, sucks in the bitch, sucks in the bitch, sucks in the bitch, sucks in the bitch, bitch, bitch, sucks in the bitch, lady. Sex on the beach, sex on the beach, sex on the beach, beach, beach, sex on the beach, lady. Sex on the beach, sex on the beach, beach, beach, sex on the beach, lady. Bonita.